از عرب درود دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به یک کلیپ دیگه از کانال بیودی گیمینگ تو این کلیپ بازی فرزا هورایزن 5 رو که به تازگی سر زبان ها افتاده و تریلر های منتشر شده ازش حسابی ترکونده و بررسی میکنیم و هر اطلاعاتی که راجع به این بازی و تاریخ انتشارش رو هم بدونیم تو این کلیپ براتون میگیم پس آخرش با ما باشید subscribe یادتون نره و حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید خب سری مجموعه پرطرفدار فورزا که حسابی کرسی رقابت رو از زیر پای مجموعه نیت فور اسپید کشید تازگی حسابی داره جلو میده و پوز گرافیکی و طبیعی بودن بازیشو رو به رخ همه میکشه به تازگی یکی از ناشران این بازی گفته که ما این بازی رو قراره با 90 FPS برای گیمرها فراهم کنیم یعنی حتی 60 FPS که خیلی آرزوشون دارن هم نه 90 FPS یعنی حساب کنید چقدر حرکات ماشین میتونه جذابیت زیادی داشته باشه همچنین مجموعه عظیمی از صداهای طبیعی و خفن اگزوز ماشین که به گفته خود مدیر این کمپانی توی این نسخه بیش از 320 طرح جدید به این مجموعه اضافه میشه که خیلی تنوع ماشین ها و جذابیتشون رو هم افزایش میده بریم با هم چند تا از این نمونه صداها و همچنین قسمتی از گیم پلی بازی رو ببینیم های هر ماشین هم به روز رسانی شده از handling ماشین تا جزئیات ریز در طراحی بدنه و اجزای ماشین دیگه از گرافیک و جزئیات محیط شهر و ماشین های دیگه و سایر جزئیات بازی هم فکر نمی کنم چیزی نیاز به توضیح داشته باشه چون خب توی نسخه قبلی این بازی هم این نکته از ویژگی های اصلی بازی بوده در کل این مجموعه پیشرفت چشمگیری داشته و توی هر نسخه میشه گفت داره بهتر میشه و امیدوار هستیم که در آینده این نسخه هم غافلگیرمون کنه و حساب gameplay درخشانی هم داشته باشه تاریخ انتشار اولیه بازی در اوایل نوامبر 2021 تعیین شده که البته نسخه نمایشی یا دموی بازی که خب البته طولی نمیکشه تا نسخه اصلی برای PC یا کنسول ها منتشر بشه سایر ویژگی های بازی از استرولاین و کورس گذاشتن در شهر و اوپن ورد بودن بازی ها و سایر ویژگی ها از انتشار نسخه اولیه روشن میشه لطفا شما هم نظرتون رو برامون کامنت کنید راجع به این بازی و بگید که از gameplay این بازی و مزه انتشار نسخه دمو gameplay شو بذارم خب ممنون که نایت با ما بودید امیدوارم خوشتون اومده باشه و به دردتون بخوره لطفا بقیه پست هم سر بزنید subscribe فراموش نشه و تا هفته بعد خدا could get it.